Тепер що стосовно е, стосовно електроенергії, приватної електричної, електричної енергії. Річ в тому, що нас пресують конкретно. І це стосується, касається всіх людей, тому що валютою буде саме енергія. Будуть виділені, як бачите, вже 1,5 вольт будуть виділені квоти кожному на отримання електричної енергії, а відповідно і продуктів і всього іншого, води. М, Зараз відбувається знищення, тобто происходит уничтожение русскоязычных городов. Почему-то выбрали их. А, Путин научив учить любити родину, українську мову. Тепер всі переходять на українську мову. Тренд, тобто він зробив те, що ніяк не вдавалось на україні Так, сухий електроліт працює, є в мене ще один варіант. Включаю знову на КЗ. Бачите, воно вже встановилось. тобто невелике джерело струму, краткочасна дія на цей електроліт, в рази робить ефективною ефективні <clears throat> цю батарейку. Електроліт стоїть копійки, тобто сума цієї батарейки чепуха, можна так сказати. І набрать их в пачку нема никаких проблем. Ну, прибор показує, мне тут і сказати нічого. Восстановлення де відновлення напруги відбувається доволі швидко. І це вона працює на коротке замикання КЗ а навіщо її вводить цей режим? Сюди потрібна електронна схема. Тому якщо хтось запропонує для короткочасного відбору ЕДС з одною батарейкою на нагрузку і відключення підключення іншої. І так далі. Я вже підключаю їх через діод зрозумів, як їх підключати, щоб зменшити вирівність, щоб одна батарейка не садила іншу. Тобто вже можна збирати е, блок домашньої електростанції. Я запалю 5-ватну лампочку, як я колись це робив. Є в мене ще інший вид батареїк, який я покажу з часом.